yes. हेलो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले <laughs> अरे वो तो लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है ओह सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई ये रहा दोस्तों हमारे YouTube पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप